Алло, Хәбибә! Әйе, ыһы. Давай, ыһы, аңлашылды. Хәби, сиңа кем шалтыратты? Хәбибә апагыз шалтырата, мин бит аның белән бүгенге уенга ставка куябыз. Без сезгә ставка куйдык. Нәрсә? Ставка куйдыгыз? Без сезгә нәрсә, атлармыни безгә ставка куерга? Уля. Ярый, әби, син нәрсәгә килдең? Мин сезнең позорыгызга карарга килдем. Беләсең килсә, ул син безне позорить итәсең. Мин сезне позор итәм. Мин сезне позор итәмме? Безнең белән КВНга йөргәнгә дуслар бездән көлә. Сез беләсегез килсә, сез үз-үзегезне позор итәсез. Менә тамашачылар имәйдәгез күз алдыбызга китерик, карантин КВН командасы чыгыш ясый, реакция зрителя. О, Миниатюра. О, отбивка. О, әби чыкты вот эта тема. Бу команданы мин генә алып барам вообще-то, между прочим. Менә тамашачылар имә, Камилә. Жүләр кыз. Җир җиләген җир астыннан эзли. Монсы Ләйсән җырчы, начар җырлар җырлый. Ну, Ләйсән. Күз алдыгызга китерегез, Элджей Крещениядә Ильяс холодный как лимонад. Холодный лимонад урыныңа бас әле, йөрисең инде. Монсы безнең Регина, ответственная за киттек. Нәрсә? Ну-ка, давай. Сезнең каршыгызда карантин КВН командасы киттек! Lose it, baby, go. Тагын бер тапкыр исәнмесез! Һәр кешенең шундый дуслары бардыр. Олисен! Сәлам! Хәлләрең ничек? Сәлам, Камилла! Яхшы! Үзең ничек? Күрештек? Loser, baby, go. Күз алдыгызга китерегез, Курбан бәйрәм алдыннан. Әйдә. Суерга! Дәвам итәбез. Э, Бөгелмә Бөгелмә кызы авылдан кайтты. О, сезнең дә бәдрәф урамда что ли? Кызларым, оныкларым, тизрәк сахнага, тизрәк менә менә килегез әле. Э, этот э, Хәбибә апагыз сезнең эстафета передавай итте. Теге 5 ел элек бар бит. Карап китик әле сезнең белән инде бергә. Менә э, мин бүген төшердем моны. Ә бу мин биш ел элек. Әби, бер нәрсә дә үзгәрмәде бит. Ярар, менә минем яшь фотографияме. Э, мин анда үз егетем белән Смит гангстер иде ул. Заманалар үтте. Алла. Ярар, хәзер будет шок. Бу мин 70 ел элек. Нормально. Әби, син нәрсә эшлисең, ә?